hello and welcome friends Tally ERP 9 सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है टैली ईआरपी 9 अब ईआरपी e 9 में खास बात क्या है क्या आज हम सीखेंगे देखिए बात की गई है क्वेश्चन पूछा गया है कमेंट किया गया है और कमेंट करने वाले ने पूछा है जिन्होंने भी कमेंट किया हो उन्होंने पूछा सर डिस्काउंट कैसे लगाते हैं तो ये जानते हुए भी कि डिस्काउंट के बहुत सारे वीडियो मैं बना चुका हूं एक बार फिर से हम डिस्काउंट की बात करेंगे ठीक है तो डिस्काउंट में क्या हम कैसे डिस्काउंट लगा सकते हैं तो डिस्काउंट जो लगाने का तरीका है वो दो दो तरीका हो सकता है पहला तो आप मैनुअल डिस्काउंट लगा सकते हैं ठीक है आ, इनका नाम है इम्तियाज अली इन्होंने पूछा है ठीक है तो पहला तो आप मैनुअल डिस्काउंट लगा सकते हैं यानी डिस्काउंट का लेजर बनाइए डिस्काउंट का लेजर किसमें बनता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट इनकम में बनाइए और उसको लगा दीजिए अप्लाई कर दीजिए एक तो ये हो गया डिस्काउंट ठीक है दूसरा डिस्काउंट ऑप्शन एक्टिवेट किया जाता है कैसे एक्टिवेट करेंगे यहां से आपको प्रेस करना है F11 की ठीक है क्या प्रेस करेंगे F11 की प्रेस करेंगे तो यहां पर मैं प्रेस करके आपको दिखा भी देता हूं यहां पे आए यहां से F11 की प्रेस किया ये अकाउंटिंग फीचर आ रहा है नीचे इन्वेंटरी फीचर है तो आई आपको प्रेस कर देना है जैसे ही आई जैसे ही आई प्रेस करते हैं तो यहां पर use separate discount column in invoices ये दिखेगा बस यहां से डबल क्लिक कर दीजिए और कंट्रोल ए कर दीजिए डिस्काउंट एक्टिवेट हो गया ठीक है अब जब भी आप एंट्री पास करेंगे जैसे मान लीजिए हमें सेल्स वाउचर में एंट्री पास करनी है तो ये आ गया सेल्स वाउचर में और यहां पर अब हम एंट्री पास करने वाले हैं तो यहां पर रेफरेंस नंबर डाल देता हूं एंटर करता हूं यहां पर आएगा डेटर पार्टी का लेजर तो यहां ऑल्ट सी करके एक डेटर पार्टी का लेजर बना लेते हैं तो यहां पर एक डेटर पार्टी का लेजर मैं बनाता हूं रिपेस डी कर देता हूं यानी डेटर ठीक है और ये जाएगा सन्ड्री डेटर के ग्रुप में तो यहां से सन्ड्री डेटर कर देते हैं तो ये सन्ड्री डेटर कर दिया maintain balance bill by bill इसको यस रखना है एंटर करते हुए इसको करा लीजिए एक्सेप्ट ठीक है इसको एंटर करा लिया हमने देख सकते हैं ये ये यहां से भी एंटर कर लीजिए enter enter enter enter enter state डालना कंपलसरी है तो स्टेट तो रहेगा ही रहेगा यहां पर आ अब हमें क्या करना है यहां से चीजों को उठाना है ठीक है तो हमारे पास चेयर है 10 वही हमें सेल करनी है तो ये 10 चेयर ले लेते हैं और 10 में से 5 बेच देते हैं एक की कीमत हम रख देते हैं नौ सौ रुपए नाइन हंड्रेड अब देखिए यहां पर आपको डिस्काउंट ऑप्शन दिख रहा है ये दिख रहा है कि नहीं तो जितना भी डिस्काउंट लगाना है यहीं पे लगा दीजिए परसेंट का डिस्काउंट मान लीजिए कि मैं लगा रहा हूं यहां फाइव लिखिए और एंटर कर दीजिए ठीक है अगर मैं यहां फाइव नहीं लिखता अगर जीरो लिख देता तो क्या होता है यहां सौ आ रहा है अगर मैं यहां फाइव लिखता हूं तो क्या होता है देखिए ये अमाउंट ऑटोमेटिकली घट गया 4500 जो अमाउंट आ रहा था 4275 रुपए हो गया देखिए फिर से दिखाता हूं यहां पे अगर जीरो है तो ये 4500 अमाउंट है ठीक है और अगर यहां 5% कर देते हैं 10% जो भी डिस्काउंट है वो दे देते हैं तो यहां घट गया इसी तरीके से डिस्काउंट को अप्लाई कर सकते हैं ठीक है और अगर आप जीएसटी भी देना चाहते हैं तो इसके बाद जीएसटी का लेजर लगा हुआ है क्या क्या जीएसटी ठीक है एंटर करिए फिर यहां पे जीएसटी आ जाएगा ये एचजीएसटी भी हो गया ठीक है दोनों लगा दिया एंटर कर दिया एंटर किया एंटर किया या नरेशन डाल सकते हैं एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिए ये हो गया डिस्काउंट अब इस एंट्री को देखना है तो ये एंट्री हमारी ये वाली एंट्री है ये रितेश ठीक है अल्ट पी प्रेस करके एंटर करेंगे और यहां पर हमारा प्रिंट भी आ जाता है तो एक मिनट यहां से फिर से एक बार अल्ट पी कर देते हैं अल्ट पी करने के बाद यहां से हमें प्रीव्यू देखना है ठीक है गेस कर देते हैं ये देखिए प्रीव्यू भी दिख रहा है और यहाँ पर डिस्काउंट के लिए अलग से कॉलम भी बना हुआ है उम्मीद करता हूँ बात आपके समझ में आ गई होगी डिस्काउंट के लिए ठीक है आप मैनुअली भी डिस्काउंट एक्टिवेट कर सकते हैं वो मेथड भी शायद आपको आता होगा तो इस वीडियो में मैं केवल यही बता रहा हूँ कि जो दिया गया है टैली में डिस्काउंट उसको कैसे एक्टिवेट करते हैं ठीक है फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं thank you for watching this video